надо уже делать простое видео. Мы начинаем. Хорошо. У нас 50 минут бесплатно, дальше... Не, не, сольем, сольем, не переживай. Кончухе. Оп, неукротимый тигр. Еще чуть-чуть болды. Давай. Yur! Минималку поставь самую. Минималку поставь самую. Самую минималку. Вера, да. Малый чуть-чуть хобот выровнять надо. Давай вот так. Вот как висит в стену, заведи его, чтобы он ровно был. влево чуть-чуть верно. Давай! еще, еще. И на угол ставь.